本日はご希望がありましたので高打法のロングバージョンですねいろいろな体勢でいろいろな部位をあのま様々な高打法をやっていくというふうにします ターをやってきますね。 はい。コーダ法は全体的に以上です。えー、ただし、えー、これはリクエストに応じてお作りしたもので、えー、特別な要望がない限りは基本的にはコーダ法をこんなに長く行うということはありません。以上です。